enyondo yewuubye enyondo yewuubye enyondo yewuubye yagenda eri agende mu basajja ategeragana nabo n'endiga ey'ebitege e- oba era nga yandali bakubye bano <laughs> nabatunulyanabatunulya bwe nti mu meeting nga bekalakasa batadde otebwa nakalema nalwesani waliwo ayina emirembe nemo mtu laba tuambada amasoti kwa hituti do you think we are human be ordinary human beings like you ni nilo kitu you just step on me and go gwenewe katu wenda kutasi sa mutasi akusasi ne musasi akukumi bukumi mzana batu nulia nulia nulia nulia nulia nulia nulia nulia mu president's office alagido mkazi wa mkade <laughs> mutolo mune oyo oyo muteke mkate guleta wei kwa msala afendi mkwazi tuku six months okunteka kate guli atinga sija genda yo no mbu I can give you mirundi a job gwarimu nalinyo bumu wano yomute kabushika ndalinja muta unu mkoba kundiri kwa kuna nyamu bange nita mama nyongo kwa kati za toba agara okuwa humri matu nga guwani nga guwani yoni ya jabu nyoro umu katewa katewa mfumba gide tebaba fumba gide ne kubali kwa domi kwa taba fumba gide kumanga umutu wa waino mzegwe kakati bino bando mene wakata inabia yugede o kitu wakata manye ekonomikisi kakati kwetegero kiri anti bada baka babu abo position hmm. the second point ate ah, twabitegedde tayina temuli mu kipya temuli e bwe bakola ebintu byo ne ne sibwa bala sibwa bakola mu maka gaabo this is a policy may I praise the president kubandi nsoma why he did nti kenya eri heavily indebted yule atandika okwewola mu imf hmm. n'amabanja agagibaddeko hmm. tanzania magufuli bamusonyiye trillion 5 oba abazungu bakitegedde hmm. nti muli babbi sente za imf ezaali zigenda okuja eh, sente za imf eza uganda zayimiridde ku bubbi obwa covid abantu aba nkugambye nti president bamugamba magufuli yamugamba nti debajja oyo omwana kazibwe ku rediyo akulu bamukubira esimu omukulu leedi yagiwuliza aklo aklo najja nagoba omwana polisi nemujja kugundi naye nga bakolesa kyabwerere president consulted mafuguli his excellen namugaa nti wayi kakiti kagula e, e, e, dola tano dola satu kitundu ewo kagula nkaga mutaoyes nkulu nambuuza nti gwejjanjaba otya abantu olukumi bwe batya abaliewo agenda mubalya kosti nga buli munna uganda gwe bajjanjaba omu ajjanjaba balina kenya makumi ataano kubanga eh, kiiti yaffe yankaga mutaano mm. gyemitwalo abiri muetaano mm. eh, eyabali bwebanga yamutwalo mm. nga gumu bebantu ngaerabiri mataano eh, so buli munakeate tesingi yamweyameka anti ye dole nkaka hey, eh, mwetani eh, yes, testing ya federal eh, nkaka mwetani ate mulia, mulia sente mmeka kubuli wa covid nula bala nula bala disa lege ngalabi ovuma awali mwa isolation mm. toma ina sente ze baba kati kumanya basa jabano babi bala disi baba wa 56 million mm. pa, pa, pa ala disi mm. na baba wako kuminasatu mwenda laba nazi baba mm. baba akabongera mmeka tuge ndo kusiba vanu kubaba nusiba babi E, e, sifu must have a sharp memory. A, a thief must conceal his footmarks. All of these are mm. diseases. Mm. Parliament have incident because of their crucial role mobilization mm. buli ala disafu ne milioni ya tanu mukaga ba, baba wayo kuminasa nanti bagenda eh. ku baba ongede yendala hapa ndeto chovola baku basakwa baku basakwa hey. hey. buli ala DC mm. ba mwa milioni ya tanu mukaga nomutera ku akaunti miliyoni kumi na satu endala ziriwa hmm. endala ziriwa bagundi ambayo pesa iko wapi anti yakulya baladisine balyoka bakugamba bane museveni abonyebonye n'abasajja bal kubanga museveni okunyiga kituufu wulira president n'abagamba nti batwaka drivers mubawerekere mbateke mu designated gun tebayinterakitinga nabanne bamalaya naye nga bo bano bakimanyi nti malaya kastaafu naye akawuka n'akasiiga abantu tufunye abookuggalira tubaliyeko sente did you see any effort eyokutangira bamalaya and the president is not deploy updf updf tibalikisingatyes ande kakati kankubuulire nti kakati omanyi kye bakola bagamba nti ono truck driver yayingira d mu e uganda alabika yakasiiga bameka bakontakisibe bali bameka nga bamunonya nti ayina bayoola ekikumi ewange embatteyo nembwane okulaba oh, obuli kivuliri ewange ihave medical doctors ihave akit linya yolabe eh, ntesinga nange eh, ontwalange kakati gwekiwenki baliko nti the more ono ono kutwaka driver eyayingira edda mu uganda yakayintalakitinga n'abantu bameka hey, eh, eh, yeah. babayole babasuula enamambe enamba ole balye sente e, eh. anti kyenkugamba ekigambo nambole bwokiwulira nti nambole means what many people namba temuddayo genda kuba it is permanent naye diana diana diana diana diana nambole means we expect majority but what what measures do you have natunuli ono mukazi wa wago ndi ono wa kampala ne mugabi utabala yali sanye kubera minister atwala nasale kubanga ah, anti nkubuulira nze nakibala ne muga nti kamunye zikomyewo zijja kudda <laughs> ne mbaga kamunye zikomyewo nabaga nti kamunye zikomyewo hmm. kuonsambu sunovu fiwero amafuta munsi yonna gwagwa ebbeeyi kakati wano galinye kitegeeza ki naye gavumenti werembekera anti tegalina mumaketi munsi hmm. amafuta tegalina mumaketi forcing saudi arabia to withdraw 35 billion ku akaunti ku reserve tekikolebwangako hmm. tiina mafuta kati tewebuuza abantu watunulira e hongo congo nga karoboti kazi okufuyira abana bwe bagenda okukolera ebigezo mm. bamaze okusanitizingawo do you see we have been waiting masks do you see any preparations from kakoza permanent secretary wa, wa education nti abaana badda mu ssomero kati oluna agendayo nti abaana bitaano bakafuniddewo uh, ah, nga yeddayo nalya ku buli nusu eh. yes they don't prevent do you see any preventive measure ntimoto kazikomawo nti wudubi abaganda tukugamba nti eh, eh, omukazi asirize entamu agikombere mufumbiro sibino ebyammwe ebyabagwagwa omukazi munjala yasirizanga entamu gwemmere olimu ejirya yagikombere mufumbiro tizadivanti ye embere ewunye kakati bano bonna bye bakola temuliimu preventive measure nti ekidaala obaomugole oba omusajja anaabula oba anayanjula ekidaala kibeerawo have you seen like in hongo congo where di, e, e, nti bagenza okufuyira egundi ebizimbe bano bye baddamu president yatugambye nti tubadde tulolekedde n'okufuna eddagala lya covid nayebwasirikira nawesyentist awuliranga kakati konaviiro eh, hmm. ono president gwagamba kubanga aliwo abajinga bagamba muneeyo fakitole hii fakitole neeyo abayivu kati kwatasoma kemisire bakuteekeyo okoleyoki kwitikka bibokisi agiwakanya mbw amazzi obuzi wulira embwa fakitole yagikozeeko nagiraba nagirambula bwowulira aboogera ku lediyo abakuba amasimu nga bateesa ku bajeti makanika wa toyota mundeeba simanyi mulya kimu mm -hmm. kati basoma wa economics nga nabo ntesa nabo mule kimu yakobe simu eh nzi ni to engage with you mule kimu atasoma economics makanika boda boda kati omanyiji makanika toyota mu gora choka nika toyota nga toka nika benzi kitegeza knowledge makanika toyota mu leba hey. hey. Eh, hey. knowledge ye ili limited ku Ye, toyota yes mm. yabate sako yes naye mu mulecha abantu no a e budget era kyembagamba nti we are disappointed by our educated people the economists bebali badde bavayo kasita eh, nagamba gundi mama amiri ndi abasajja mulonda abaana abasoma economics mu babatonere president abadde sente bakole banga abadde buli kintu kyonna naye abo tebabala basekitto hmm. tebabimanyi get bright people mbateeka because you do with kasita uganda zina national chamber of commerce kakati bana abagagga abagagga bo bayina ekizibu kiri kimu mm. nti abagagga balowooza nti bwowakanya polisi eya gavumenti onyiiza museveni nja kunyiiza museveni no what would have si president kulangirira bintu what would have the bankers association would come hey. banks what are you planning to do for us kubanga tuyina mugitakaki 22 mm. wateeka sente zo mu banka ne bazimpola kati ono gwe baziwolaga nti ajja kusasula banka ejjaweza enanziriza eh, eh, eh, kakati ono alwanira okulemera mu kizimbe hamu mwana muto kitawe yakola lwaki kitawe teyazimba kiki gwe lwaki olemera mwakediakam ye muto mu masanyu g'ensi gonna gano bwalabye bwokya sente yetaliimu mm. kakati what does it mean nti gweyagala hamu ebizimbe babitwale kubanga ye bwe yali awaayo mu banka yawaayo income mm. kati mwenna temulina kuba ne bono bwanyigiriza bano bagundi basobola okwokya ebizimbe kati who is there to come the banks association eyunfu eh, eh, hmm. nagula enyumba bakitanga ipad nga bagibbye bagimazeewo ekyo sikiriza kukikkiriza sinza kukiriza sente mu udb abo babbi ezo yetadde udb how many times have we capitalize udb anti kyenkubuulira udb baddira nane performing assets ne bakola ekibiina ekitongole ipad netukula mu ebizimbe nepad nepad mm. ngaba era bebongera why nepad yogamba hey why dira se banka zine ziriwo nezemwasulira obwerere dira sentina lujiteke mu sente existing banks ononeddo ononeddo bano bafu eh, eh, yes bano bafu eh, badairekita ni abalonda udp kimanyi gundi bwerere togenda zirabayo no government kamba buli echa newunye shiza president eh, eh, dine guanga kujia konga bantu tuyesa no he incites we should incite the population umayenti batia nyonza ato kusinga president baga mirundi incites the people batute ne mzee tuiso kufuka mira mzee mzee umu ya gambi umu ya gambi ne ntivani nange mzee kwa atukubawa na imisende are we going to china to eat snakes hey bagende yeah. uh, jing pinga as we are searching for money mm. to rehabilitate this country li government ya libya eri mu lutalo nga no controlling a tripoli temanyi oba egicontrolinga mm. ya identifying the priorities mu nsi ne basalawo tuli capitalize banka yaabwe eyo mm. topico bank omanyi bakibira ngo kye bakoze naye kibira ngo mu kibakole bawuta nasoma kibira nedda nasoma kibira ngo ngaali mu gavana ngenda kweza myaka nkaaga mani chibira ni mburu sija kugera kufa ni mumulivu awo di chibira angu mugamba mseveni mugamba msomienga ndi mwana mutonga chibira angu kafana wabba leo chibira angu alimidi mkakundi kari ababank of yuga abasajja bali abalibia batu weleza sente wano tulikapitalize banka yabu abali mulutalo bano bazile mede baka abali ya kenguzi abali ya kumusoro nemukino nesente za konaviru kampuni baali bagiremedde balyeko enguzi naye lwaki tetufundirira basajja bano nedda lwa nedda president yaleta ekiteeso nga, nga buli, buli kitongole kyonna ekirina emirimu egyamanyi ekikola mu ekonomi kibeera mukalinawa wano ewasooka wano wetuzinda bakube n'ebifaananyi byabwe nedda buli alina ekitongole kyakulembera ebifaananyi bibeerewo ngaabantu babiraba ngebyabagenda okwesimbawo tubavunjisize ku mbaga tubavunjisize ku mbaga tubavunjisize mu kwabya olumbe enyimbe z'abakitaabwe ako abatumya emitwe gwobamanyi bana uganda bagenda kubazingizabakuba <laughs> ebifaananyi byabwe ani waki batya oba bakola bulungi lwaki batya <laughs> gwe ah, ah, oba batya gwe wabalabyeko ono omuvubuka omubbi enyo <laughs> ye tagenda ku mikolo ye tagenda ku mikolo aleegangala miyokka nono owobukootikooti olaba bajogegwa bajogegwa nga lino owobukootikooti ah. yawa rwanda 1.5 million kukona ku covid-19 wano tateekangawo kakati kati omanye ekiriwo eh, <laughs> pulezidenti kasa yagamba masisi nezijja eyite 1 billion hmm. kati kitegeeza nti that is a recurrent expenditure hmm. tulina okumanya nti zimala bbanga ki era tuweeyo eyite 1 billion kubanga mwakkirizo zibagulira you must understand zimala bbanga ki kakati bwebategedde kasa bategedde nti ekyamumasiki museveni akiiseeko ne bagaa nti n'abasawo ebivuliya bino byetugenda okuguleyo bweru museveni agenda bikolera wano enamba yabasawo nerinya abalwadde babigule ebweru bategedde nti amaje tegasaaga naiti rukundi yazikoze mumasikisi kati ate kati balina okuteekako puresure olaba mumasikisi maze ebbanga lino biri ebivuliya binaddaddi babike kudda tuleete noyo omwana kyakoze mulamu omusajja nemulamu wekyebatukola oh, omusajja nemulamu wekyebatukola omusajja nemulamu wekyebatukola <laughs> eh? uh, abantu baleeta enkoko baga ntubidde mumisi nabaga nti omusajja omu mumwerezeko bavubuka mwe ajja <laughs> ye musayi gwa eh, museveni ngaogatabimanyi yaga nti oh, eh, yawuliddenga ogamba yawuliddenga bagambye nti eyatuleetera covid 19 yatutta hmm. omusajja alina obudde bungi twali tumulimba luli nga tukwata abayisa abaani ne balimba hmm. kakati bagambye ha yakoze decision teri permanent secretary bani agenda kulondebwa hmm. nga tayise mu military vetting mm. tiate yeso mm. ah yeso yeso kaka is going na yani amuunyisiza ani amuunyisiza kaka aba bana biba unyisiza kaka era bali bagamba president bamugamba ndi na yebi umebyo mm. lwaki tibo biwa mirundi akole no hmm. mu mm. mbonaba boza abatali babbe muti ache biuma bya mirundi mm. baka aba mirundi omwana akabanje kubanze namanya what have uh, what do the mafias do to pressurize wa military intelligence tukuba bebabaleeta kati kati owamitala intelligence abadde asobola okukola kyenkola owa kakoloza asobola okukola kyenkolanaye eh, bali under pressure nedda bali pressured ye bamafia badde bamanyi nyo ah, nakugamba nti fe mubaganda abayizi kasola bange mbwa buli lwogiwerere ku mawumagulu kitegeeze ku kizigeera byeko ttimba so, so ababbi batimba nnyo eh, eh. kuba bebakumekinga agambye nti um, um, mukulu mirundi webale nnyo naye bamafiya babbye nnyo olaba ne uh, eh, olaba ndeza public service basasula abakozi hey. eza pension hey. n'ebyuma nebifa buli mwezi kasa zituuka ku bapensiona yes. abakozi bwbate ah, ah, nabagamba nabagamba nti gavumenti erijja mu buyinza eyo n'okuyola akulo anti nkubuulira omulamuzi yaluulinga n'agamba 45 hmm. percent of the bank in cairo money belongs to the government of uganda bazibwa mu public service mbu omuzimu gwajja negugulawo nga banka temanyi neguteekayo bifaananyi nga banka temanyi naye omulamuzi yaluulinga misa justice kabiito yaluulinga nti abasaidi batta omusango bakolerago akulu akulu akulu aha maido takulu nkubuulira ah, ah, emirijja omwana alyegaana nyina bajja kwegaana ebizimbe byabwe nga badduka famu bazeegaane eh, agambye atya akwebaza naga naye uganda erimu enfaanana bbiri gitunuulira talina nasuubi omusajja yagamba hmm. mukatabonoolo nga ati easy bobi yagenda egongeza namalayo emyaka etaano ngaasoma mm. bwe yadda yajira ku mmeeri mm. atuuka ku gundi wali ku lyato wali omusajja namugaa nti mpengozi naga nti dia olodi nigeria mm. bwe nagireka bweri kati where does one begin naye pulezidenti kyeyeesiimidde nti the ama is intact muhoozi mu ebyo taliimu ba daughters bete baliimu mm. baani kyangu omukuu omujuuza ali omu eh. yali agala obwa pulezidenti ali omu yali agala yajoga wano yajoga wano yajoga wano yalimu obanga nze mumanyi kakati wajja omusajja mu nigeria omusajja baali bamuyita mutala Muhammad Mutala. Muhammad Mutala ina nechi sawe. Hey. Nechi sawe chinene nyo. Muhammad Mutala. Mutala ya luanyi senguzi. Mutala ngabantu abamba zizobu pande. Collapsion is bad. Mm. Me Mutala. Ukumuku besasi. Mutala ya genda ku post office. Ngababa baby tereke. Ay, musajari inga kwe mumbi. omanyi teba president tetubaawula tetubamanyi museveni kandi drive yizi kafula omuntu kulatu aluwa nga tewali mugira bugezi buti omusajja amufaanana because don't expect nti akikolatosobola kumusubirasekabaka huseini wa jordan yavuganga takisi ekirawulira abantu byebamwogerako people could not see kakati mutala eh. yajja nga ayambadde esaati yereya naye nga ayina abaserikale be balinga makumi ataano basimbye mulayini bazze kusaba bitereke byabwe mm. basooka ne babiweereza mu post office ekisajja nekijja nakituukako am looking for my paso yowa paso weris the money weris the documents nazimulaga you have to pay some money kola tupesamu kukola nga bwaliga nti mpayo kumwanyi wano hmm. eh? hmm. pulezidenti gwasaba enguzi Hmm. namugamba i don't have your wakola get out of the line president gwakolaki gwagoba mulaini kuba talina nguzi hmm. mutala yakuba omusajja oluyi ali noomusajja nazza tamanyi nti president gwakolaki gwaza bali beyali nabo bonna ne bazingako post office omanye ekyali mu post office abasajja babukiranga <laughs> abasajja basalawo nga bategedde nti mutala yaliwo basalawo okubuuka nga madirisa bagwe baffe <laughs> naye olwokuba amaje gaali mabbi ngaamaje ga nigeria gegabba mutala bamukuba esasi bagamba agenda kutwavua eh, ono gundi yajja wano ono yava bamuyitani yaladuwa yaladuwa yagamba president thirty percent of the nigerian army is of the nigerian oil is stolen why why don't, why don't you arrest this ah, ah. yaladuwa ngaabatya ngaatya <laughs> ababbi atona ah, ah. we bulundi tewamulabi eh. anti bagambye mm. kati muzeeyi agenda kututya nnyo owe bulungi banne bebamuse tolaba ekyo nga takyo kyetuleetedde obuzibu muzeeyi embeera gyalimu abulidde owe bulundi yowe bulundi kyeyakola bamutereka yagaa nti nze obuyinza bwonna mbusigaziza ateekewo ekifaananyi kakati ekifaananyi olwamaze okutuuka mu buyinza bwefa kubanga babadde bamuwadde taiti eh. empya nga bamera supreme guidyabadde taiti nga pawe yonna yagiina nabagamba nti nowokyusa obwa pulezidenti nokyusa the future nakiwandika mukitabo kyange nti ebyo eh, eh, hmm. zonna masinations muzikola but the future is with the people and the institutions hmm. mu mm. west africa president yafa nga speaker yalina okuddako nebatya neba okumulangirira what happened bagala ensalo speaker alemekudda eko mugo yabagamba mugule ensalo speaker malokuwata power Mm. mutabani watuleko mm. ila wiki wakula yes mm. kakati ee eh, site fugi wabano bajozi mm. nti fetu nja kujoge mwa wibatu wala sente wibate eh, mwija kujisula government mwija kujisula nito katibali ila kusiko mwana umutu iyo pesa wime mtiagiri pesa yote ulipata wapi nienda msuju kuzika kasire guanga nienda msuju kasire guanga na mwiki teke chintishimu mm. tuchita goli ya skasi de goliasi kasi yitegeza goliasi gundi temute mvumulo mm. daudi yes mm. teyali mulwanyi nnyo mm. Eh, okumulonda yagenda atabaale katonda mm. Ah, tuyina kyetuyita e goliasi kasi nti mm. abaganda tugamba nti wafiire omuzira tewaba nsi itaano mm. brave people don't die in fierce battles mm. oyita ojoko yafaaki nyonyi basika vu simisa pona achaka yagende na mugongo nayo chayo how did he die obote ya msindi kukuwe zambia kuliolo kubamute mkayumba mm. eh? mm. kazini Kazini, mm, hmm. ya kube ntalo mbengu mnyaka yirima mm. ya kuata kukundi yaani mfira mnyonyi ya mfira mngatudo mnyonyi ya sirika usiris mm. so mbene hia bubalu ndola amini mm. eriaga n'olunaku lwa lumanyi bulevu people don't die in fierce battles eh, naye kasire gwanga hmm. anti kasire gwanga badolooza oti okimanyi kasire gwanga bamukuba amasasi kumi n'alemerawo ojjukira lwe yali agenza okuteesa n'egundi ono omusajja ani kimanyi sajja banno gundi e itongwa ye itongwa hmm. byali mu magi itongwa ne bamubuulira ne bamugamba nti kasire bagenda batta mwembi itongwa yakuma muliro n'agenda kasi edda mu motoka ye benzi yebaka alooza nti itongwa ajja bano abaali bateeze olwala ba benzi temuvi nga tekolaki bakuba kasi amasasi yafa kasiri abaddena amasasi kumi naye nze efamire yaabwe kasirye ebintu ebyo byonna bajja bitwala kasirye gwe yayokera gundi gwe yayokera twakita minisita yakola ebyapa bibiri kati agenda kutwala kyovaolaba gwabadde ati avuddewo nze namuyamba ku nyumba yeene egundi emakindi e mm, nengenda nemugamba nambuuza nambuuza lwaki ovuma afende muhoozi nangamba abemengo bangambye yatwala enyumba yange